Hai guys, di video hari ini aku mau bahas dengan kalian tentang 5 hal apa yang aku suka dari tinggal di Jerman. Seperti kalian tahu, aku udah tinggal di Jerman selama 6 tahun dan selama 6 tahun ini aku sudah mengumpulkan hal-hal kenapa aku tinggal di Jerman dan kenapa aku menetapkan untuk tinggal di sini setelah aku lulus kuliah. Hal pertama yang bikin aku suka tinggal di Jerman adalah infrastruktur yang sangat bagus. Yang aku maksud dari infrastruktur adalah jalanan raya, jalan tol, gedung-gedung yang ada, public transportasi, dan lain-lain. Di Jerman, semua hal yang aku sudah sebutkan itu sangatlah bagus dan sangatlah terurus kondisinya. Jadi contohnya kalau misalnya kamu melihat jalanan di luar, maupun ini jalanan kecil, mau jalanan besar, mau jalan tol, atau jalanan yang mungkin jarang dilewatin sama orang-orang, semua kondisi jalan sangat bagus. Dibandingkan kalau misalnya aku lihat di Indonesia, contohnya banyak banget jalan yang kurang keurus, yang mungkin sering banget rusak karena banyak hujan dan lain-lain, tapi di Jerman hal ini tidak akan terjadi. Hal juga yang sangat aku suka adalah public transportasi. Walaupun aku tidak terlalu sering menggunakan public transportasi di Jerman, tapi ketika aku menggunakan, mereka sangatlah nyaman. Jadi harganya tidak terlalu mahal, kamu juga memiliki banyak pilihan yang lumayan bagus, seperti misalnya bus, bus, train, uh, eh, train, tram, kereta yang long distance dan lain-lain dan semuanya ini sangatlah dalam kondisi yang sangat bagus dan tentunya kalau aku ngomongin infrastruktur jalanan aku juga nggak bisa ngomongin tentang macet tentunya di Jerman pasti masih ada macet karena kalau di jalan tol di Jerman itu mereka biasanya sering ada uh, Baustelle atau roadwork dan kalau misalnya kamu lagi di jalan tol seperti lagi rush hour pasti tentunya akan sangat ramai dan suka ada kemacetan tapi macet di Jerman ini benar-benar nggak bisa dibandingin dengan masyarakat di Jakarta. Kalau misalnya kamu tinggal di Jakarta, pasti kamu tahu apa yang aku maksud. Kamu bisa benar-benar menghabiskan waktu kamu untuk duduk di mobil untuk pergi ke satu tempat dan aku jujurnya sangat nggak suka tentang itu. Hal kedua kenapa aku suka tinggal di Jerman adalah benefit sosial yang kamu dapatkan dari pemerintah Jerman. Jadi kalau misalnya kamu kerja di Jerman seperti aku, kamu akan mendapatkan gaji bruto dan gaji bruto ini adalah gaji kotor dan kemudian kamu akan mendapatkan di bank account kamu itu adalah gaji neto atau gaji bersih. Jadi setiap bulannya mereka mengambil uang untuk asuransi kesehatan untuk kalau misalnya kamu kehilangan pekerjaan uh, mereka akan ada tabungan supaya kamu ntar bisa dapat uang kalau misalnya kamu kehilangan pekerjaan kemudian untuk uang untuk pensiun dan lain-lain dan ini mungkin bukan hal yang kamu bisa rasakan sekarang tapi aku yakin banget di tahun-tahun kedepannya ketika kamu sudah tua atau misalnya ketika kamu kehilangan pekerjaan kamu akan tetap bisa mendapatkan uang dari pemerintah Jerman karena kamu setiap bulannya membayar uang ini jadi in general, ketika kamu bekerja, kamu mendapatkan uang setiap bulannya, tapi kalau misalnya kamu lagi ada masalah, kalau kamu kehilangan pekerjaan atau kamu sakit, kamu nggak usah takut atau stres, kamu nggak akan bisa mendapatkan uang, atau kamu harus benar-benar bisa mengcover biaya kamu sendiri, ini pasti akan kamu bisa cover dari uang yang kamu bayar setiap bulannya. Jadi contohnya, kalau asuransi kesehatan, kalau misalnya aku sakit, aku bisa ke dokter untuk check up, untuk dapat obat, dan lain-lain, itu gratis. Dan kemudian setiap bulannya aku juga membayar uang kalau misalnya aku aku kehilangan pekerjaan. Uh, aku bersyukur sampai sekarang aku masih dapat pekerjaan, tapi kalau misalnya aku mungkin tahun depan kehilangan pekerjaan aku, dan mungkin aku ada waktu tiga bulan di mana aku nggak ada pekerjaan, aku tetap bisa mendapatkan uang dari pemerintah karena aku sudah membayar uang ini, dan lain-lain. Hal ketiga adalah biaya hidup. Kalau misalnya kamu nonton video pertama aku yang dimana aku jelasin kenapa aku kuliah di Jerman, salah satu hal kenapa aku pindah ke Jerman adalah biaya hidup di Jerman yang lumayan rendah. Dan ini bener banget. Aku udah tinggal 6 tahun di sini dan aku bener-bener bisa ngerasain kalau tinggal di Jerman itu biaya hidupnya aku nggak aku nggak mau bilang murah apalagi kalau misalnya kamu bandingkan dengan biaya hidup di Indonesia tapi kalau misalnya kamu biaya, bandingkan dengan negara-negara Eropa lain atau kamu bandingkan dengan Australia dengan USA biaya hidup di Jerman itu relatively sangat affordable kalau misalnya aku ketemu teman-teman aku uh, eh, SMA atau ketemu teman-teman aku yang tinggal di negara lain biasanya kita suka ngobrol tentang berapa sih kita bayar untuk eh, apartemen kita dan aku benar-benar nggak percaya orang atau teman-teman aku yang tinggal di kota yang sangat besar atau di negara yang sangat besar misalnya di US atau di UK atau di Australia apa yang mereka bayar itu sangatlah mahal untuk apartemen dan mereka harus bayarin setiap bulannya. Jadi tinggal di Jerman itu lumayan affordable dan aku juga nggak cuma ngomongin tentang apartemen. Apartemen tentunya adalah cost atau fixed cost paling besar eh, setiap bulannya dan ini udah lumayan affordable. Tapi aku juga ngomongin tentang hal-hal lain seperti misalnya public transportasi di Jerman itu lumayan murah. Aku juga ngomongin seperti makanan, eating out, lain-lain di Jerman itu relatively affordable. Hal keempat, kenapa aku suka tinggal di Jerman adalah lokasi. Jerman, apalagi daerah yang aku tinggal di daerah Leverkusen, Bonn, Düsseldorf, Cologne, dan lain-lain, ini adalah area atau daerah yang sangat strategis kalau misalnya kamu mau liburan kemana-mana. Jadi aku tinggal di Leverkusen dan aku punya dua airport yang dekat ke aku, Düsseldorf Airport and Cologne Mon Airport. Dan aku bisa basically pergi kemana aja di Eropa yang aku mau dari dua airport ini. Dua airport ini sangatlah dekat, mereka suka banyak banget flight-flight yang lumayan murah, yang untuk seperti misalnya holiday deal dan lain-lain dan sekarang sudah sangat terkenal banyak low cost airline di mana kamu bisa naik pesawat terbang kemana aja kamu mau dengan harga yang lumayan murah dan aku sangat senang dengan ini kemudian bukan juga dengan harga yang lebih murah uh, flight time untuk pergi ke negara-negara ini nggak terlalu jauh aku bisa ke London uh, dengan 55 menit, aku bisa ke Spanyol 3 jam, aku bisa ke banyak banget negara lain dengan waktu yang sangat singkat dan harga yang sangat murah dan menurutku ini adalah hal yang sangat bagus karena tentunya kamu kerja, terus setiap harinya kamu stres, kamu sibuk, tapi kamu juga tentunya pasti akan butuh waktu untuk relax, untuk liburan, dan lain-lain. Dan ketika aku tinggal di Jerman, aku sangat benar-benar sadar betapa enaknya tinggal di Jerman dengan lokasinya dan karena sekarang banyak banget low cost airline, aku bisa liburan sering tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak dan aku tetap bisa enjoy my free time. Hal lima dan hal terakhir kenapa aku suka tinggal di Jerman adalah karena mereka sangat mementingkan work and life balance. Jadi aku kerja dan walaupun aku sibuk, kalau misalnya aku lagi sangat sibuk memiliki project yang sangat penting dan deadline-nya sudah sangat datang, aku pasti akan sangat stres. Tapi di Jerman itu in general mereka benar-benar mementingkan work and life balance. Jadi kalau di Jerman, kalau kamu kerja di, di perusahaan, mereka ada memiliki peraturan yang sangat ketat dari pemerintah Jerman, di mana kamu nggak boleh lebih dari 10 jam di kantor. Dan kalaupun misalnya aku memiliki project yang sangat penting, yang deadline-nya udah sangat dekat, manajer aku itu mereka tetap bilang ke aku kalau aku jangan terlalu stres, aku tetap harus mementingkan kesehatan aku dan lain-lain. Dan ini sangatlah penting karena aku tahu di Indonesia dan mungkin juga banyak di negara lain work and life balance itu mungkin nggak terlalu penting untuk mereka atau mereka nggak terlalu um, fokus tentang hal itu. Dan pertama waktu aku tinggal di Indonesia, aku kira itu normal karena kamu sibuk dan pasti kamu juga harus menggunakan waktu kamu di rumah itu untuk bekerja. Tapi setelah aku tinggal di Jerman, aku sadar it's not really a good thing. Dan kemudian kalaupun misalnya kamu weekend, jadi kalau hari Sabtu Minggu, mereka benar-benar nggak expect kamu untuk kerja. Jadi Sabtu Minggu kamu tinggalin laptop kamu di kantor, kamu nggak cek uh, eh, HP Eh, bisnis kamu dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya di negara-negara lain, kadang aku suka lihat orang-orang masih suka ngecek email mereka pada hari weekend dan lain-lain. Dan di Jerman ini sangatlah nggak normal. Dan nggak juga cuma di weekend, juga waktu liburan. Kalau misalnya kamu liburan seminggu, dua minggu, dan lain-lain, nggak ada orang di sini yang expect kamu untuk cek email kamu. Kalau kamu liburan, kamu liburan. Kamu nggak cek email, kamu nggak cek HP, nggak cek laptop, dan lain-lain. Tinggalin laptop kamu, tinggalin HP kamu, kamu enjoy your time, relax, dan liburan liburan dan setelah kamu balik kamu akan refresh jadi mereka benar-benar ya sangat mementingkan private life dan work life dan ini juga bukan cuma di perusahaan aku tapi di the majority of the companies in Germany. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tentang 5 hal kenapa aku tinggal di Jerman atau 5 hal yang bikin aku suka tinggal di Jerman. Aku harap video ini menarik dan membantu untuk kalian. As always, jangan lupa like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!